我最近有一个很困扰的问题啊，就是我走在路上的时候，一直被问我是不是原住民。 <laughs> 我姓周，然后我很喜欢运动，我很黑，可是我不是原住民啊。 <laughs> 然后，成了原住民啊，我们都住在山上。嗯。然后最近升大学啊，我们就是要跑山啊。 来分享一个我之前啊跟大学同学们去跑山的一个小故事好了，就是有一次我们相约去一个地方，那去去阳明山啦。有一次我们要去相约去阳明山，然后呢，我们就在想要怎么过去，然后我们就是手机导航啊，导就是三台车，然后两个女生。 这样， <laughs> 我们就五个人，然后手机就导导航导过去，然后呢就导同一个地点，因为我们那时候人生地不熟，就是这样子就就跑过去了， <laughs> 就骑车骑过去了这样。然后呢，骑车到一半的时候啊，就是很靠近那边的时候啊，车子就越来越少，越来越少。然后正常嘛，因为就是接近山路啦，所以呢就是车子就比较少这样。嗯， <coughs> 然后我们在骑了一阵子之后。 然后发现就是路越来越小条，然后就是好像根本就没有什么人了，对吧？然后我们就是因为看着导航嘛，导航就不会出错，然后我们就还是继续跟导航一起，就是往前面骑，对。然后呢，在骑一阵子，我们觉得就是说，不但没有人了，然后路越来越小条，然后我们骑的骑车的人啊，就觉得说，旁边的树木啊，旁边的树木，哼。 越来越靠近我们，然后旁边的花花草草也跟我们越来越近了。这样，然后有有一些心中有一些想法萌生啦，但是就是没有想太多，因为跟着导航准没错嘛。 <laughs> 然后我们就是往上骑，对，然后就是骑过去之后啊，就是有一阵寒风就是吹过来哦，然后我们全部的人哦，直接整个人都发凉。 狂冒冷汗，鸡皮疙瘩窜起来，因为我们在我们的我们的左前方，左前方这边， <laughs> 这边看到一整座山的蒙阿波，就是就是一整座山的坟墓，就在我们的山谷的正对面，就是我们我们那时候在骑山路的正对面，然后那时候我们其实就想要往回头了，对，但是因为路比较小条，就也很难回，也怕危险，我们就是硬着头皮。 往上去骑， <clears throat> 然后骑到一半，经过一个 S 弯的时候，突然觉得前面就是一片空旷，就觉得哎，心旷神怡，豁然开朗这样子的感觉，就觉得哇，前面好好空旷哦。然后当我们放松的时候，我们突然注意到，哎，我们瞬间整身都是冷汗，然后鸡皮疙瘩全部都竖起来，超恐怖。 我们看到了有一间庙，对，然后呢，重点是庙寺前面不是都会有一个炉子嘛，就是香炉啊。我们看到有几根，有四根、四根还是五根的香啊。那时候烧到一半，然后还在慢慢的烧，慢慢凋零，这样，对吧？然后我们就在那边休息片刻，休息片刻，然后，嗯，我们就是有几个体质比较敏感的同学。 然后就是说，因为太阳要下山了，就赶紧把赶紧把我们那个叫过去，就是说，哎，太阳快下山，在太阳下山前赶紧回到学校，这样，对吧？然后就是回学校，就是嗯，一路顺畅吧。不知道为什么，应感应该是有有东西送我们下山吧。 <laughs> 我们就骑下山的时候就很顺，超级顺，就是很快很快，我们就就是上山我们花了快一个小时吧，然后下山就是二十几分钟，我们就很快就下山了，这样。 然后就是傍晚晚上的时候，就是到我们学校这边，然后就是大家就是原地解散了，嗯，然后隔天呢，就是第二天都不知道，大家都有各自的原因，就这样，然后就都没有到学校来，对，然后不知道是什么问题，或是不知道是怎样，反正就是大家隔天就没有到学校来，不知道是。 巧合呢，还是其他东西？嗯，那今天分享到这边。